السلام عليكم معكم سيد من قناة أبدع واستمتع creates fun النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات اللي الناس كتير بتسأل عنها وعايزة تعرف لها حل وهو إزاي يشغل اليوتيوب في الخلفية أثناء ما هم ماسكين التليفون يعني أنت بتبقى ماسك التليفون وعايز تسمع برضو لليوتيوب مشغل أي حاجة عايز تسمعها تتابعها بدون ما تتفرج على الفيديو هنعمل النهاردة الموضوع دوت عن طريق إن أنا بفتح الجوجل كروم اللي عندي ال browser وبخش على يوتيوب dot com. وتاكد ان انت تكتب يوتيوب dot com وما تخشش على recommended اللي هي تحت التوصيه ان انت تخش على البرنامج بتاع اليوتيوب اهو اللي تحت دوت ما تخشش عليه تخش بس على يوتيوب dot com وتدوس enter اللي هي علامه الدخول اللي في ال keyboard. اهو هنا بيفتح لك ال website بتاع اليوتيوب dot com تمام اهو اتاكدنا ان هو ال website مش البرنامج تمام خلاص كده اهوت كده انا فتحت ال website وبخش على حاجة تحت اسمها desktop site بعد ما ادوس على ثلاث نقاط هنخش على desktop site يعني بيفتح لي ال website بتاع ال desktop بتاع الكمبيوتر يعني كأنك داخل من على كمبيوتر تمام اهو الفيديوهات كاملة كأنك داخل على browser كمبيوتر بنختار اي فيديو تمام اللي انت تكون عايز تتابعه تتابع صوته تمام وتدوس عليه وتشغله وتتأكد ان الفيديو شغال مثلا الفيديو ده اهو اهو الفيديو شغال اهوت تمام اتأكدنا بندوس تحت خلاص على الزرار الدايرة اللي في الوسط هننزل كل حاجة تمام طيب فين فين الصوت بقى شغال فين اهو بسحب لتحت الاشعارات ادي الفيديو اللي انا كنت عايزه بدوس تشغيل بس بشغله لاول مره ويفضل بعد كده شغال معايا على طول اهو انا بتحرك اهو جوه الجهاز عادي جدا وهو الصوت بتاع اليوتيوب شغال عندي اقدر بقى افتح الواتساب واقرا الرسايل واقدر اخش على اي website تاني اقدر اتحرك آه، اكتب رسايل اعمل اي حاجه على التليفون بدون ما يشغل عندي الشاشه باليوتيوب اهو انا بتحرك اهو عادي جدا وفي نفس الوقت صوت اليوتيوب شغال عندي طبعا الموضوع دوت في ناس كتيره هتفيدها ان هو بيبقى عايز يسمع بس مش يتفرج على الفيديو أرجو إن انتم تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة وما تنسوناش ب like و subscribe والسلام عليكم ورحمة الله